Donc maintenant nous sommes à Rome et il fait ultra, ultra, ultra chaud. Je crois que c'est un des jours les plus chauds en Italie, c'est une folie. Du coup on vient de sortir de l'hôtel qui est un peu hors de la ville et là on se dirige vers le Vatican. On va aller voir la chapelle Sixtine et ses peintures et c'est tout ce qu'on va voir je pense au Vatican. Et ensuite on va aller chercher un petit restaurant euh, pour manger et puis on voit ce qu'on fait. Euh. Mais je pense que ça va être surtout balade dans la ville. Euh, gelateria, pasta et, euh, et une bonne boisson fraîche. sort du Vatican, c'était euh, super. En fait, dans le musée, ils font vraiment passer partout avant de voir la chapelle Sixtine. Donc c'est un peu long, mais euh, c'était vraiment cool. Là, on va chercher un endroit où manger. Je pense qu'on a tellement faim qu'on va vraiment se tourner vers un burger, euh, un burger vegan. Et après, je sais pas encore ce qu'on va faire, mais franchement, il commence à faire ultra chaud. Donc je pense pas qu'on va... Le plan de marcher dans la ville sans savoir où on va et découvrir un peu découvrir un peu la ville au hasard, je pense pas que ça va être possible aujourd'hui parce qu'en fait il fait trop chaud.